Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwa dan hari ini kita kembali semua dalam preview preview <laughs> preview sejam. Kita akan bermain game yang bertajuk Tele Trader. <laughs> Kenapa aku tadi cakap ni? Trader Life Simulator yang kedua. Kita pernah main yang first. Yang ni yang kedua pula. Let's go. Alright. Uh, kita pernah main yang first. Yang first tu kita, rasanya kita dah unlock semua dah dia buat supermarket lah macam biasa lah kan. Ah, kedai kedai runcit. Ah, yang first tu tak silap aku. Aku main memang lama gila. So ini nombor dua punya. Quick tutorial. Alright. Get in your car. Okay. Alright. Lagu dia maybe terlalu catchy sangat. Harap tak ada copyright lah kan. Okay. Map shop. Wow, how's your shop? Depan tu je, straight. Okay. What the heck, besar gila map. Okay, straight. Terus bukit ke? Aku assume. Ni ke shop kita? Klinik? Okay. So, kita nampak klinik. So, maksudnya depan lagi lah. Alright. Kenapa lah tak boleh tekan M balik? Eh, sini and then situ. Yup. Take the shelf in the front of the shop, pressing T and place inside the shop. Alright. Wah, oh, ada ni jugalah. Pick up T. Kenapa T? Kenapa bukan E? Okay. Oh. Oh, okay. Oh, color ni memang agak Oh, okay macam tu. Okay, okay, okay, okay, okay. Uh, rotate. Right, there you go. Pak. Nice. Oh, kita boleh ambil juga. Uh, place inside the shop. Let's go. Take the product. Oh, sama lah macam sebelum ni. Okay. Boleh ambil banyak-banyak ke? Oh, boleh. Alright, ada slot pula kali ni. Aku tak ingat yang lama punya ada ke tak. Uh, slot apa ni uh, balance up susu eh alright Q how to play app alright welcome to trader live simulator aku rasa aku dah main dah okay worker worker main shop customer dia are right place on the floor customer they buy boxes of product uh, we say jabber shop store fridge rating okay status app okay bank or oh, bank card. Oh, so kita kena pergi bank kan ni? Bill apps, bank card, ATM machine, around the time, app store, tablet you install, check complaint, upgrade store app. You can use it to transport furniture. You can use travel boxes only. Alright, basically why you need to buy pickup truck. Cerah keluar. Alright. Cerah keluar. Shut down. Alright. Kita dah start. Okay. Ni apa? Toilet paper. Alright. Kita dah start. Uh, macam mana nak buka? Lupa dah. Kita dah start meniaga dah. Tak ada, tak, tak ada explanation yang banyak pun. Mudah je. Alright. Kita jual ni dulu. Benda-benda free yang dia bagi ni kita jual dulu. Kena kita pergi buat kad bank Sebagai ni selalunya tak, tak ada Tak ada Selamat datang Dia tak ada oh, Aku boleh tukar ni kan Play status shop upgrade Shop rating Bills Okay shop upgrade Expand shop Aku dah tukar dia punya ni tau Dia punya Apa ni Dia punya skin tak boleh ke Ni apa Milk cookies Curry chips Okay kita penuhkan dulu uh, Almari ni Penuhkan dulu Baik kau tu chip Ah putih tu chip ni mah. Dia boleh trick kan Dia punya ni kan Maksudnya macam Kau boleh Ya buat macam ni Rapat-rapat sikit kan Trick trick Ni apa ni Frying oil Okay Minyak masak Nampak? Satu satu rak ni boleh buat macam-macam. Nampak macam tak ada function satu rak ni kan? Nah, kita bukan macam supermarket biasa. Kita bukan macam Speedmart. Seratus dolar bayar salary. Aci dia lah. Ni apa? Gum. Alright, gum. Oh, ada orang beli minyak masak. Terima kasih. So animation tak ada beza pun daripada yang first. Maksudnya tak ada orang pergi dekat tempat tu Dia tak ambil pun Ya kan macam ada improvement Aku rasa grafik dia improve lah Grafik dia Belakang dia pun store ke Oh ada tempat lain pula Maybe untuk store lah kot Oh kita boleh naikkan Weh apa ni No Apa aku buat Lah aku yang boleh tukar boleh tukar harga. Oh. Bidan. Dia mesti beli ke? Oh, tak apa, tak apa. It's okay, it's okay. <laughs> it's okay. Kita akan pergi ke Oh, depan depan kedai kita ada bank. Okay, kita pergi bank jap. Okay, depan kedai kita ada bank. Aku tak tahulah. Oh, ada orang beli kita. Aku nak kena beli. Aku tak tahu lah apa yang berlaku Aku dah tersilap Sekejap depan kita kita ada bank Bank kan Bank tapi macam tak nampak di belah kiri Okay Oh itu ke bank Oh ni bank besar eh Okay kita jalan kaki jalan kaki Aku terjual chef Aku yang akan boleh naik harga So ni bank ke So macam semacam je Oh tu bank kot Alright Lepas tu kita kena beli furniture Sebab aku dah termess out Bank Aku dah buat kad bank Kad bank Assalamualaikum Cik Saya nak buat kad bank Banknya tak ada orang Counter 154 Oh nombor Ya yeah. uh, Request bank card Take loan Yup Right Kita dah dapat loan kita 1316 Tak aku memang nak beli yang baru pun Sebenarnya Jom-jom kita naik kereta Kita pergi kedai perabot Sebab dia kata dekat kedai Perabot kita tak boleh bawa Pakai kereta Itu yang aku macam hmm. Sebabkan kita dah miss out Awal-awal Customer banyak Customer banyak Okay Habiskan je Sold out dulu Right, destinasi kita. Destinasi kita ke mana? Perabot. New furniture. Used furniture. Okay, kita cari used furniture lah. So, belah kanan daripada kedai kita. Okay. Sebelah kereta tak ada minyak. Right. Ni bakery. Aku rasa depan tu kot. Ya apa? Oh ada gas ah. Lama. Use furniture. Okay. Tak. Mana yang Okay. Shelf. Aku nak shelf. Vegetable stand. Ni kira shelf ke? 200 I guess I take it Kat lagi ada Houseware Car shop Gaming shop Aku nak kena ada shelf eh Lepas tu baru aku Aku boleh pergi shopping Jabber shop Okay kita belilah kot ni Ya aku rasa beli kot ni Shelf ni Aku rasa Alright Kata tak boleh bawa Elok je tu tak apalah. Alright, kita pergi kedai new furniture. So sekarang kita dekat uh, sini. So aku kena patah balik straight lepas tu pergi hujung sekali kedai game. Right. Let's go, let's go. Oh. Aku dah, aku dah singgah kedai kek ni jap. Apa yang ada kat kedai kek ni eh? kita boleh beli untuk kedai kita ke? Kalau tak, kalau boleh bagus lah. Oh, ni nak, nak jual kek. Dijual lah. Eh. Good price, current price, high price, good price. Faham. Okay, kalau macam tu kita beli kek, uh, kek stand, bread stand. I guess. And then kita beli... Uh, oh, high price. Dia tukar-tukar eh. Uh, beli dalam dua, I guess. Normal price. Okay, beli satu dulu lah jual kek juga Buat pertama kalinya ah, Cover cover cover Alright, loan tak tahu bayar bila Loan pun bagi seribu je Memang tak membantu lah Jom kita tengok Bridge stand Okay rotate rotate ah, Baru dah nampak sikit Ini agak spoil sikit eh Tapi tak apa kita akan susun balik nanti And then take item Ya, kita ada roti. Selamat datang. Kedai roti. Roti pisang, kek pisang. Ya. Aku lupa dapat 5 sekali yang jual. Alright, there go. Okay, kita ke mana? Kita straight je. And kita ke hujung dunia. Hop. Kalau boleh tengok GPS waktu ni kan bagus. Ui drift drift drift Ni apa Ui ada drift eh Aku drift Oh, nice Sisi minyak ke Repair stock Okay so, Kalau dalam map kita kat mana Kita dekat repair store Which is here Alright straight je straight je Tak tahu kenapa tak boleh tekan escape Nak keluar pada map Kita tekan close tu juga So depan ini kedai uh, Tak tahu kedai Oh stesen minyak Alright Dia first-first kan Kalau main game ni Kita nak biasakan dulu dengan uh, Map dia Lepas tu aku tak perlu dah tengok map Electronic Ni jabber shop Kita boleh restock juga barang kat sini Kalau nak Tablet, tablet. Tablet boleh buat apa? Boleh boleh boleh beli ke? Star, flashlight, bill, complain. Alright, tak ada apa. Okay, jewel shop. Saya nak beli chef boleh? Tak boleh. Ya apa yang aku tak letak Oh, oh my god, aku pun tak chef. Pretzel, good price. High price. Okay. Good price. Berry cereal. Ah, uh, lepas tu... Uh, um, ring cereal. Kita jual makanan je lah Makanan akan laku Alright dua cukup kot Aku nak tengok Bonnet dia boleh simpan apa-apa Cerak buka Ah, uh, Maybe atas ni Ya yeah. Jangan jatuh sudah Alright Jangan jatuh sudah So kita dekat Jabber Shop Jabber Shop Sini so depan sikit Oh dia kedai dia asing-asing tu Untuk barang-barang semua Motel, cookware Aku nak cari ni apa? Furniture baru Ni apa? Mega elektronik Alright, elektronik Ni apa? Okay, ni apa? Oh, baru kot Kau beli truck ke apa? furniture let's go okay okay memang tak jual tak jual ni ke rak yang untuk letak benda furniture ni memang untuk so benda apa yang jual rak untuk semua benda ni apa garisan tembus ni Oh probably equipment kot Kan So sebelah Kedai sebelah Oh bukan furniture Tu furniture kot Okay equipment equipment Alright Tumpah lalu Ya hari ni Kita tak pergi berniaga pun ha, Kita Apa ni Berpusing-pusing Kedai depan ni kan Alright Tak apalah eh. At least korang boleh tengok map dia macam mana Apa yang dia available Elektronik ke? Jap, elektronik Gaming store Dia kata depan furniture eh Gulak lah aku mencari benda ni Okay Gulak lah Where the heck Mana Mana kedai jual alat-alatan. Orang jelah mati dah. Ya, kedai yang penting lah aku tak nampak. Jalan mati. So, kalau jalan mati sepatutnya belah kanan benda tu. Belah kiri furniture. Belah kanan aku tak nampak. Oh. Sini rupanya. Okey. Kecil betul eh? Ke dalam pula. Alright. Now we talking. Bagi aku rak yang paling murah sebab aku terjual rak lah. Tak ada gerak yang buruk sikit. Fridge pun 2,000. Okay, ni rak buruk sikit. 1,700. What Okay ni 900 Aku mampu beli ni je Ada lagi tak yang murah Table Seribu Dua ribu Aku tak boleh beli weh Aku tak boleh beli apa-apa Table Table Maybe vegetable stand ni dia kira lah Kalau kita letak Ini je yang kita mampu beli yang budget So yep I guess I don't know Okay Sebab aku dah terjual tu Okay jom Masa untuk meniaga Mungkin kita meniaga kek je lah Sebab kek paling dekat Aku dah pergi jabber shop ni pun jauh So kita meniaga kek je lah So far tak ada beza sangat dengan yang first Oh drift ni Okay drift ni baru Sebelum ni tak ada drift <laughs> Oh ada drift eh right? uh, ah, Sticker dia berniaga juga Ini eh? kita unlock Ini kita boleh unlock coffee shop uh. Kau uh. tengok tu Kau tengok Hebat tak aku Asyik-asyik depan ni licin tu Kedai ni Apa kedai repair shop ni Dia Tak minyak eh Sony Bank dan kedai aku adalah di sini. Oh. Mana? Alright. Sekarang kita dah ada rak baru. Vegetable stand. Kedah je lah. And. Eh, tadi nampak macam besar. Okay. Drug ni memang GG okay? Aku tak boleh buat apa Aku nak buat eksperimen sekarang ni Kalau aku guna rak lain Aku letak lain boleh tak? Macam vegetable aku letak sini Boleh tak? Adakah dikira laku ke tak? Okay Nama aku tu letak bawah lu Cereal Laku ke roti? Ah, roti macam tak laku je quê? Sayur tapi jual ni Apa boleh buat? Okay, dia orang mesti beli ni tak apa Memang plan aku pun ha, Kita tengok ada, ada pengurangan tak? Kalau tak memang Aku rugi lah Kenapa dia marah? Kenapa barang tak ada ke apa? Relax bro Kita baru nak restock Sabar Okey. Siapa? Oh, aku rasa ada orang beli kot ni. Ya, tinggal ni lima sepatutnya kan? Alright, that's cool. Kita boleh guna rak ni. Rak jimat. Alright. Roti tak nak ke roti? Roti. Serius ah? Roti tak nak? Yo. Roti tak nak ke sales? Ah, uh, frying pan, berry cereal. Okay, dia orang nak cereal dia. Eh. Shop upgrade, light display, drink machine. Duit tak ada. App store. Auto opening, vehicle app, taxi app, deals app, good profit from, shop sign, delivery app. Order aku RM5,000 siap delivery Kau biar betul Okay Complete Missing Alright Ni kita tak boleh buat apa lah Alright Kita maybe, bo- kita maybe boleh beli uh, Shop No Deal app No Bank card RM500 Kenapa tak cukup duit ke? Oh tak cukup duit Mana ATM Bukan ada ATM ke? Oh tak ada ATM kat sini Aku nak masukkan 500 tu Lepas tu kita tunggu kita punya income And then Kita slow-slow buat lah Game ni dia slow-slow lah kalau, kalau loan dia tak dapat um, Apa Tak dapat banyak Memang kena buat slow-slow lah right, Kalau aku boleh pinjam hari-hari loan tu Memang aku pinjam Okay uh, ah, 500 money to transfer 500 okay. uh, daripada duit ke bank boleh loan lagi tak bang saya nak loan lagi boleh tak bang repay loan nak loan lagi nak nak loan siot Aku perlukan Aku perlukan loan tu Sebab aku nak beli Apa Nak beli Transportation So bila ada transportation Aku tak perlu pergi dah nak order Aku boleh order bila-bila masa Patutnya dia bagilah satu truck yang first kan eh. Kenapa dia tak bagi truck yang first So tu benda yang paling penting sekali Kita ada, kena ada truck untuk hantar barang ke sini supaya barang okey kita barang okey lagi lah barang okey roti start laku dah sikit Ah ni barang-barang starting ni orang dah start beli okey not bad not bad not bad kedai roti pun dekat aku boleh aku boleh guna uh, meta kedai roti je <laughs> sebab kalau aku nak pergi kedai jauh tu memang buang masa so, sekarang kita akan beli uh, deals app yep you don't have money in your bank card Oh, dalam bengkak ke? Lah. Aku ingatkan dalam bank. Aku ni teruk betul lah. <laughs> Ingat dalam bank. Tak apa, at least uh, kita sekarang uh, tengah untung lagi. Niaga roti je. Niaga serial sebenarnya. Kalau kedai dia dekat tak apa guys. Kalau aku lalu shotgun ni boleh ke? Kedai dia jauh. Kalau macam dulu kedai dia dekat sikit rasanya. Ha, Dulu bandar dia kecil Yang ni bandar dia Besar sikit Eh kita dah pergi semua eh. Ni apa benda truck ni Car shop Oh ni car shop Yang paling dekat dengan kedai kita Daging uh, Kek Alright cake tu pun tak nampak sangat Lepas tu balai polis Itu je Oh Alright Ni satu santai okey lah uh, ah, Kita perlukan 500 daripada bank to card. There go. Right. Jangan tengok password aku. Right. 333 555. Password ATM. Aku tak tahulah kita preview sejam ni sempat ke tak nak dapat truck. Uh, sebab aku pun dah terjual aku punya tadi kan. Tapi tak apa kita dah recover dah. Kita dah tahu dah macam mana sistem dia. Tak perlu pun kita ada shelf yang betul untuk barang yang betul. Okay, sekarang tibalah masanya Untuk aku beli benda yang pertama Oh, taxi app pun kira Mana yang lagi bagus? Taxi ataupun Ataupun deals Maybe taxi kot lah Yup, taxi lagi bagus kot aku rasa Sebab aku boleh pergi Top up Apa yang diorang nak Contohnya Okay, mari kita tengok Complain, okay Kita ambil yang paling latest Okay Fruit ice cream dengan tisu Okay, tisu, tisu, tisu Alright Jom, jom kita try panggil teksi Kita try lah semua feature dia kan Apa yang kita boleh try untuk early game tu lah Namanya preview sejam Ah, kita pergi ke Jabber Shop Alright, aku tak tahu berapa dia bayar Tisu, tisu, tisu ni kau. Ni wrap paper. Kenapa tak letak sekali? Oh, toilet paper. Tisu? Aku tak nampak tisu. High price. Okay, normal price. Okay, there Okay, ni Satu. Okay apa apa lagi demand apa lagi um, Fruit ice cream cherry smoothie apple Cola can Oh dia orang nak air-air ya Oh ni tisu aku jumpa dah Right dia orang nak air-air uh, Air-air eh Cola can Let's go High price Ooh. Okay cola bottle L Alright Aku rasa tu je kot Satu lagi satu lagi Oh water bottle ni bagus gak tapi murah sangat. Tak baloi. Lagi? Corn snack. Corn snack. Cereal pun tadi laku juga kan. So ya. Yeah. Okay maybe ni. Alright. Boleh balik ke tak? RM20 boleh lah. Aku rasa ni ini antara ini cara yang paling bagus untuk main game ni. Alright. Ni cara yang paling bagus. Daripada kau apa? Ambil kereta je kan. Ha. Ah, Baik kau main macam ni. So, target kita seterusnya adalah kita nak beli benda yang uh, tambah deal tu okey. Oh, come on. There you Jangan give up Nampak ni Boleh buat macam tu Buat je Jimat Jangan persoalkan kedai ni Yang penting barang sampai Demo Tak kenal Bare Okay there you go Yes sekolah dan juga dulu boleh letak kat bawah Sekarang tak boleh letak dah kan So macam sedih sikit lah Boleh stack ke? Tak boleh uh, I guess kita dah tak boleh buat apa-apa dah ni Maybe boleh Yeah The shaft ni pelik sikit Tapi tak apa uh, Alright Yep Itu dia Restock So sekarang objektif kita kita nak kumpul uh, beli upgrade kita iaitu deals app 500 ataupun shop upgrade. Okey ke? Magazine display, newspaper display, magazine ah ni okey ke? Ya. Magazine display 150. Itu paling murah je. Okey, jom. Kita kumpul. Sebab kita boleh dapat duit daripada majalah juga Harap-harap aku tak miss out lah Okay Oh cantik juga awal-awal eh Teruskan, teruskan, beli, teruskan Oh hilang dah Aduh Sekejap, siapa nak jaga? Orang dah tak ada Warap oh, Ya, orang tak ada Close, close, close Sekarang kita nak balik rumah kita Kita nak tidur lah ya Okay jom Rumah kita kat mana? Aku dah lupa dah Kita daripada kanan kan? Eh? Allah Akbar Daripada sini ya Kan? Rumah kita dekat area bakery kan? Ya, lepas tu area bakery ni masuk simpang Hari pertama Not bad Kita dah beli beberapa chef Kita terjual chef Itu yang paling ya, Benda penjara ke apa Kita jual chef tu yang tak tahan tu And Orang selalu chef tu tak jual Aku yang ter, ter, terjual pula Pega right. Rumah pun tak tutup pintu lah Ah. Uh, right, tidur nampaknya. Oh, aku boleh jual bed aku kalau nak next day. alright, Aku dah lah nak kena bayar gaji cashier tu. Kalau aku bankrupt, itu je lah guys. Okay. Eh? Kalau aku bankrupt, memang tak boleh buat apalah order setiap kali ni. Okay. Okay lah. Setiap kali uh, kita tidur bangun balik. Dia reset balik eh. Ini penjara tu Ini bukan guard taman Apa benda eh Alright, Gangster ni gangster Okay buka Let's go Hari ni aim kita 150 Aku tak tahulah Loan bank tu What Okay Worker slate Oh training Walking speed Oh Alright, tak apa-apa. Kita kita kita upgrade magazine dulu. Kita upgrade magazine dulu. Sebab tu kalau aku main game-game macam ni kan, uh, aku akan main sama ada lama atau aku dia kena ada feature fast forward. Sebab dia tak ada feature fast forward. Jadi dia dia grinding tu tak ada masalah. Grinding ni tu aku suka grinding. Tapi kalau slow slow eh, memang kita nak kena tunggu tengok memang lambat lah kan. Ya, tisu memang laku lah toilet paper. Bawah ni pun dia ambil juga ke? Aku tak berapa buah tu lima. eh 4 Come on come on Beli beli something Beli something There go Beli something Beli something Kerja dia elok eh Yelah nak training pun ratus. Kau tengok Nak upgrade Magazine stand pun 100 setengah Macam mana Alright Sekali lagi Sekali lagi nak bayar loan tu aku tak sure macam mana. Okay. Eh? Sebab aku dah spend dengan benda buka-buka ni. Aku rasa kalau kita tak bayar loan nanti dia tarik barang kita. <laughs> Tapi tak apa. Tapi tak apa. There you go. Allah sikitnya lapan. Kita kena beli benda yang ni lah. Benda yang uh, lagi mahal lah. Ah, kita ada ni ke? player status. oh bladder, dirtiness. Uh, ah, your health, you can heal, pharmacy. Clean yourself. Alright. Tak lah tu. Mati-matilah. Tak mandi pun tak apa. Asalkan uh, apa? Business tetap jalan. Itu yang paling penting. Okay, satu lagi customer aku boleh beli magazine stand. Come on. Satu lagi customer. Barang aku banyak ni. Ha, come on. Satu lagi. Yes. Itu dia. Itu dia. Uh, apa tadi? Shop upgrade magazine display stand. Let's go. Apa yang dapat? Aku pun tak tahu. apa yang bezanya? Apa yang bezanya? Ni ke? A -a aku tak faham. Apa yang aku beli? Oh, aku ada 100 juga dalam bank. Lupa pula. Aku ingatkan dia shop upgrade. Snack display, vending machine. Aku patut cari itulah. Newspaper display. Ya, dia dia letak display je ke? Lepas tu aku kena letak magazine tu sendiri ke apa? Kurang hajar Aku kena tipu Alright Aku kena tipu Tak apa, tak apa, tak apa It's okay, it's okay Alright Aku yang kan dekat luar Ui, kena bayar weh Gaji Seratus Macam tu je hilang Boleh tak aku tak nak pekerja ni Tak guna betul So macam tu lah game ni guys uh, Trader Life Simulator Sekarang ni aku kena cari target aku Aku nak apa Sebab aku shop upgrade pun macam tak tahu nak letak apa Drink machine Drink machine 750 mahal Okay expand shop lah Sekarang ni aku kena buat um, Apa ni Aku kena jual sampai lah Ada benda Ataupun deals Alright Aku boleh upgrade yang deals ni Mungkin Tapi tu harga dia RM500 Jual semua ni pun tak tentu dapat RM500 Untung dia Ya dia orang pun tak beli nampak Macam mana Aku tak boleh nak pusing duit aku So kita duduk je lah kat sini Sampai ada sesuatu yang berlaku Nak ambil loan pun tak boleh Aku dah ambil loan seribu Roti ni memang tak laku lah roti ni tak guna betul lah Kita boleh ke letak benda ni kat roti Buat buat rugi je aku beli Okay boleh Alright Come on come on Something Buy something Yes yeah, 69 Nice Alright, Kita kumpul sampai 500 Kalau sempat uh, Apa Untuk video ni pre- Sejam preview ni Tapi kalau tak sempat Kita tak boleh buat apa lah guys Alright Okay, dia beli lagi, dia beli lagi. Come on, come on, come on. Boleh lagi, boleh lagi. Kalau ada 200 aku boleh restock barang lagi sebenarnya. Ha, kalau ada 200 lah. Aku boleh tengok demand. Aku tak tahu mana datang 100 tu. Aku boleh restock lagi. Alright, alright. Cool, cool, cool. Okay. Mungkin aku boleh restock. Um, kita tengoklah nanti apa dia. orang. Pak Arab. Pak Arab. Mau beli ke? Nak bagi dapat 500 Dapat drink machine Kan drink machine eh drink Machine 750 Oh god Aku dah antara tu ataupun ni Okay Antara 500 750 Pun mahal sangat Pun mahal sangat Ha? Hungry Aku lapar kat dunia sebenar ni Ha Kita nak tahu Kalau kita sakit apa jadi ya? Come on, come on, come on, come on. 200, 200. My target for today. Come on. Oh, dia beli roti, dia beli roti. 200. Aku nak restock. Aku nak restock barang-barang yang um, yang mahal lah, yang untung sedap sikit. Okay, okay, okay. Aku sih tak boleh move on Kenapalah aku terjual chef tu Tak boleh move on Sekejap tisu ni laku ke? Macam tak laku je super soft white ni Buat penat aku beli je yang ni weh Tak laku weh Aku nampak yang laku Cola Cola memang laku gila Right Air lah Air dengan makanan laku Alright. Apa ni? Dia orang komplain apa ni? Ha? Cola kan? Ha. Cola kan? Dia orang suka cola tu. Beli cola banyak-banyak lah. Ha? Tapi tengok harga jugalah. Eh, orang yang sama. Come on, come on. No! Why? Aduh, eh jap. Kol, kol, oh ni bukan kol lagi kan. Takkan ni benda-benda tisu ni tak nak beli ke? Toilet paper ni. Come on. wait, Tidak, kenapa? Why? Pretzel pen night. Aku tak boleh nak cover semua tau Yes Finally Aku tak tahu dia beli apa Aku tak tahu lah ni detect ke tak Alright, come on, come on. One more, one more, one more. Tolonglah, tolonglah. Tolonglah. Kita boleh kita boleh tengok sale Eh? Alright. Uh, shop rating. Okay, bukan. Uh, sales. Okay, ramai orang beli. Oh, magazine display still jual juga. Uh, cereal, tisu, banana bread. Cola, bottle. Cola, cola, cola. Alright. I guess kita akan pergi ke kedai tu lagi. Kedai Jabber Shop. Alright. Dan kita akan uh, shopping mopping. Perkataan baru. Oh, aku tak boleh beli ni. Tak boleh, tak boleh. Okay. Cola bottle S. Satu. And then. Oh, high price. Good price. Cola can Okay tadi tahu Cola can Lepas tu makan-makan sikit Right ni satu Ini berapa lagi duit aku Okay boleh boleh Kau tunggu kah Aku restock Sabar Maybe jam Aku tak tahu lah Strawberry jelly Peanut butter mungkin Ya Pahal pula peanut butter ni Dressing aku tak nampak tadi ada demand Pretzel let's go Alright one more, one more corn snack, curry chips, curry chip. There you go. That should be good. Okay. Ah. That should be good. Inilah harapan terakhir aku. Tinggal lagi beberapa minit ni, ni harapan aku. Untuk aku nak dapat, aku dah tengok deal tu. Apa benda dia buat dengan deal tu. Deal tu pagi ke? Right. Oh, tisu ni... Uh, still tak nampak Baloi juga beli ni eh Aku beli ni kat mana tadi? Equipment eh Jimat dan dia banyak ruang Ya cheap Sayur tapi dia tak cheap Memang tak sihat betul Harap sempat lah Dalam masa sejam ni Oh cola tu settle weh Hilang Dua minyak air ya eh? Te digo. ¿Qué cola qué? ¿Cola qué? ¿Saba? Tengah listo, tengah listo. ¿Saba? Belilah tisu ni. Come lah. Okey apa kola letak macam ni kan? Ha. Okay, ni lush ni, lush. Made in Taiwan. Okay kita punya barang sudah banyak variety. Okay, barang kita sudah banyak variety. Sekejap aku pindahkan ini ke sini. Parap ni. Okay. Apa ah, beza ni kan? Ini tisu dan toilet paper. Toilet paper macam tak laku. Okay. There you go. Come on. Come on. So, dalam dalam bank kita ada 100. Okay. Dekat tangan kita ada 123. Aku cuba save. Uh, sampai... Tapi tu lah nak bayar gaji lagi kan. Eh aku nak save sampai 500 pun Tak mampu Okay Macam mana Nak bayar gaji dia ni ha. Tapi income kita setiap hari ni Semakin lama semakin okey lah Itu yang bagus lah Alright cool cool Aku dah kena main restore restore lagi ke Tak sure Weh potato chip ni licin baik. Ya Apa benda yang dia orang beli Toilet paper Finally ada orang beli juga Yes Eh Sekejap Aku bukan ada lima ke toilet paper Kenapa toilet ni tak bergerak pun Oh ni tisu come on, come on, come on. There we go. 212, 312. Come on. Aku hanya perlukan 500 untuk tengok deal-deal. Tapi aku tak tahu lah function tak 500 tu. Apa yang laku ni? Uh, dia beli apa lagi? Sekejap. Biskut. Toilet paper Biskut toilet paper Okay Complain apa complain Oh my god Meat L Baguette Nuts Cola can Cola can dah ada okay Baguette eh Do you really want baguette Aku boleh je beli Sebab kedai tu depan tu je Kawan-kawan. Oh, pedih betul lah bila tak beli ni. Okay, aku try beli baguette satu je. Kedai-kedai bakery depan tu je Ya tam tambah magazine tu memang Membantulah dia, dia, dia kata dia jual juga magazine kan 30 tadi Kalau kita tengok dekat sale kan Adalah magazine sale 30 Itu je lah Satu je lah Tapi tak Tak ada demand sangat lah Oh lighter 75 Oh Maybe You go for that Right Ni ya, aku pergi beli ni tadi 400 Apa hal tu aku tak tahu Aduh hai Oh baget mahal lah Not a very good lah Banana bread Cake Ya yeah. Baget mahal Tak baloi So aku beli lighter tu Dengan harapan ada kan shop upgrade ni yang penting sebenarnya? Dream machine kan baru kita buat ni newspaper kan. Energy drinks. Ah, aku rasa kita buat dua upgrade ni lah. Itu video ni sempat kot. Ah, aku rasa shop upgrade penting. Daripada situ kita akan develop Oh ni lighter lighter Ooh lighter Ya yeah, magazine tu yang paling Pelik sekali Ya yeah, daripada situ kita progress kot okay, Sekarang kita ada 250 Kita masukkan 250 dalam bank Aku ni macam Apa Pengurus yang gila Okay Ulang alik Ulang alik Okay <laughs> Pengurus yang gila So kita transferkan daripada tangan ke Daripada tangan ke bank Lepas tu bank ke kad Okay Transferkan 200 Tangan ke bank Lepas tu bank card Okay And then kita boleh upgrade kita yang seterusnya Iaitu newspaper display Ah, Oh 250 ke? Lah Sorry 50 daripada tangan ke bank Bank ke card Shop upgrade Ataupun aku boleh letak No kita buat turutan Newspaper display Okay aku dah tak ada duit Pokai Aku ada tujuh ringgit je Alright lepas tu aku nak terkencing Dalam game lah Eh kau bergaduh eh Alright Nak terkencing pun tak tahu kat mana Macam mana dia nak expect Oh kat luar tu Oh ni magazine lah aku buat pasal A newspaper, newspaper, newspaper Yeah So kita dah ada passive income Which is very good uh, aku tak tahu nak kencing kat mana. Right? Ada tandas awam tak? Tandas awam ada tak? Ada ada tandas awam tak? Kem mekanik equipment farm your shop, your house, houseware. Takkan tak ada tandas awam kat sini? What? Tengok player status aku, aku tengok. Penuh. toilet bathtub alright ni kot tandas ha huh? aku tak ada tandas what ha, ha, how rumah pun tak ada tandas macam lah, aku datang ke tempat ni aku tak ada tandas Hai, tumpang rumah orang. Ada rumah orang tak? Ada tandas tak? Ada tak? Awak ke? Tandas. Oh, rumah ni ada Astro. Astro. Tu Astro tu. Rumah semua kosong. Why? Boleh naik? Tak boleh. Oh. Sugar love. Ah, uh, saya nak pergi tandas boleh tak? Ada tandas tak? Cik Kencing ni So nampaknya aku akan duduk macam ni lah ha, Nak beli Nak beli pun memang Tak mendapat lah guys ha, Tapi kita dah dapat Untuk bayar gaji Untuk uh, ha, next Aku rasa Kita Akan tamatkan bila dia ni Kita tengok untung kita dapat apa-apa Okay at least sekarang kita Walaupun kita dah harga Lapar Kita pun nak terkencing Asalnya tu tak penting pun Alright Kita dah ada lighter Dah ada magazine Saya dah ada, ada pembelian ke lighter-lighter ni Uh, cola bottle memang laku bye. Cola memang laku Alright Memang demand lah Air-air minum Aku rasa air dengan makanan memang Laku lah So far lighter tak membantu langsung Magazine pun tak membantu Sekarang pukul apa? Sekarang pukul 5 Okay kita tunggu je lah sampai habis tengok macam mana so overall lah overall okay uh, aku rasa game ni dia sama je macam yang first cuma starting shop dia rasa besar sikit kot and then kemas sikit lah yang first nampak macam bersih uh, macam wallpaper starting dia tak apa cantik sangat yang ni okay uh, harga dia balancing okay tak ada masalah pun uh, kita just kena tunggu untuk grinding yang itulah masalah dia kalau kita boleh fast forward ada feature selain daripada kita guna third party kan uh, untuk laju kan mungkin lebih bagus uh, so dia mesti ada masalah pasal uh, income tu kan macam barang-barang ni yelah customer kita boleh upgrade kan dia datang customer mesti datang laju lah ok lah cuma eh apa satu? terkapung uh, kalau boleh terang sikit lah untuk demand kan kita tak tahu demand apa kan starting dan barang yang kita jual ni sepatutnya Customer tu belilah ha, Janganlah reject Tapi so far okey lah Aku rasa income incoming Apa income dia Okey lah ha, Dan kalau korang suka dengan game ni Korang nak try sendiri Alright korang nak Unlock semua upgrade Korang boleh check it out Link kat bawah ha, Aku akan letak Dekat description Dan korang boleh dapatkan game ni dekat Steam Trader Life Simulator 2 Kalau korang pernah main Tengok aku main yang pertama Best kan ha, Try main kedua pula sebab Game ni best unlock semua Kau buat kau punya uh, Apa Kedai sendiri Lepas tu mungkin kita boleh beli rumah baru Aku pun tak tahu Buat dua tingkat aku pun tak tahu Yang baru punya features ni So nak kena Grind Lepas tu baru kita boleh unlock semua Sebab harga dia boleh tahan juga ha, Kalau kau tengok paling mahal kan Shop upgrade 5000 Expand shop ha. Oh ada baju sekarang Aku tak ingat dulu ada baju ke tak Mungkin dulu ada baju ke Aku tak tahulah tapi kalau kita sempat ni kita boleh beli drink display. Shop rating 2% je. Sedih kan? Sedih. So itu je lah untuk kita punya preview sejam. Kalau korang suka dengan video ni, korang boleh like, comment, subscribe. Kalau korang suka dengan preview sejam, kita akan jumpa lagi dalam preview sejam akan datang. Inilah kedai aku. Nampak ni? Aku terjual tadi, Chef. Uh, ya, bolehlah. Not bad roti ni still tak laku daripada starting tadi dekat sejam tak laku-laku lagi Roti pisang ni Aku tak tahu guys ni mungkin tak suka kot Ya kita jumpa lagi Assalamualaikum dan Bye-bye